Du feu. du briel du jamais vu. Ça va donc Regarde, ils ont cassé le magasin ce soir tout est cassé. Les voleurs, ils sont venus, ils ont tout cassé. Viens, viens. bien. Yeah. Nous pas mauvais, nous pas laisser les infirmiers passer. nous pas laisser Nous laisser les infirmiers passer. Nous pas foutre bon. Vas-y, passe, passe. Je vais Kabouka. Ok. Bonne journée, monsieur. Travaille bien. Courage. Pour toi dit, nous pas laisser passer. Ok. Nickel. Wala, so voye pa se, wou bari, apan mante sik vyo, wou bari sa. Apan jen manj de se ti wou gaten metan pel la, pel sa poti la la wot sa wou. Metan pel la men pasan wou, pel la yi la. Wou, wou, metan pel la men pasan wou, pel la yi la. Mami la bitan le men lantik, yi monsen. Le yi lantik, <laughs> le men kompote de ki. la marina. Il là, uh-huh. ça fait des barres. Mais là, toujours sur cap Si à hein. voilà. Donc là, c'est l'autre, euh, c'est le, je crois que c'est le troisième barrage hein, que je vous montre rapidement. Mais là, toujours, hein, toujours, toujours, toujours à cabester, toujours. Euh, ça, commence à chauffer. Le super rue du boulevard Légitimus, complètement éventré. Donc, nous sommes toujours à la brède légitimiste. le coffre-fort du PMU. Eh, Pour dire moi jeudi jour, les personnes médicales sont rejetées comme des vieilles chaussettes, comme des vieilles chaussures, sans salaire. Ces gens-là ont travaillé dur. Monsieur Côté, il est